Rapaziada, beleza? Flash Games aqui em mais um vídeo pro canal. E galera, no vídeo de hoje estamos aqui para jogar um Free Fire. Um Free Fire aí, né? Um, como é que se fala? Vamos dar uma jogada aí, faz tempo que eu não jogo, já faz uns, uns aninhos já que eu não jogo mais Free Fire, então vamos tá aí relembrando como ele funciona, né? Bom, em primeiro lugar, eu peço que você se inscreva no canal. Se inscreve aí, eu tô esperando. Custa nada, só se inscrever aí. Já se inscreveu? Beleza, agora bora continuar o vídeo. Bom, galera, hoje vamos estar aqui jogando um Free Fire aí. Faz tempo que eu não jogo, faz já um bastante tempo, já faz mais ou menos quase um ano, ou um ano e meio, faz tempo que eu não jogo, faz tempo. Eu posso estar tá dando algumas bugadas de vez em quando no microfone, é porque faz, eu tô meio que mudando o jeito que eu tô usando o microfone agora. E também eu estou usando um microfone também para gravar um áudio interno. Então desculpa se ficar minha voz um pouco baixa de vez em quando. Galera, me diga, eu tenho um gatinho aqui. Diga qual é o nome que vocês querem que eu coloque nele. Pra não ficar gatinho. Comenta aí o nome pra colocar nele. Se vocês quiserem saber o meu, meu nick, é Neoxpão. Eu vou estar tá adicionando aí quem vier convite lá. Até que não tá travando mais, parou de travar. Antigamente eu jogava, ficava travando mais que tudo. Sério que sempre tem cara caindo junto comigo, velho. Pô, que sacanagem. redemption, honesty is one-way gate to hell. vamos estar tá pegando né? aqui os itens. Fica atento porque caiu muito negro perto de mim. Eu não sei se era boot ou era player, então pode ser que seja bot, mas tem também aquela possibilidade de ser player. kitmat porque nós não queimamos é, tão fácil assim, né? Só queimo já é essa casa. Vou usar nessa pistola mesmo, porque ela é um pouco, vamos dizer assim, um pouco, né? pra não falar que é péssimo. Não sei porque eu peguei essa munição. Pistola eu já tenho. Eu precisava só da munição. Né? olha o nego ali, isso preso. Matei. Vamos dar aquela saqueada nos itens dele. vamos a cogumelo aqui. É sério? errou. Eu sei que você está me vendo sei que você vai tentar vir pra cima de mim, cara. Muitos querem vir, mas muitos conseguem. Deixa eu ver a área. A gente tá dentro da área. Tá, tá de boa. Errou, errou. quê? Ah, filho da... Ah, mano. Ah, mano, sério? Que vagabundo esse cara de carro, velho. Zé Carrinho do Kakashi. Bom, galera, eu volto a terminar essa... essa...